Те природы чудеса. Книга из серии «Мои говорящие стихи». Открывая эту книжку, ребенок сможет послушать веселые стихи о природе. Почему лето короткое? Почему для всех ребят побелил. Утром лег на берег бровки. Тучка, тучка с солнышком опять в прятки начали. more